calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan maanta halkan usoo fadhiistay lifeka waxa weeyaan inaan la hadlo dhammaan bilis xaawalay sa u dhan tahay bilis xaawalay dhammaan sad u yaan idinla hadlaya sheer gareeya telefoonka isoo garaaci waxaan ku jira lifeka ku jiraay waxa weeyaan maanta waxaan ka hadlaya wax muhiima ka hadlaya waxa weyn dumarku waa inay horta fikiraan waa inay dib isugu noqdaan waa inay yidhahdeen hablahan reeraha fadhiya guryaha jooga ilaan wakti baa ka dhacaye ninku ilaa uu tallaabsan kari waayo waxa way waktigiisa u qaadan karaa laakiin gabadhu waqti bay leedahay ay joogsanayso marka intayna joogsanin in loo daneeyo oo loo toogeeyo weeyaan inna waa waxa u toogeynana waa innaga dumar adduunyada waxa weya raggu waa saddex waa ka dhale iyo koriye iyo irmaaneeye ninkii koriye ahaa uu sii gebgableyay oo in yar baaba hadhay wadadheedu sii socda intii hadhayna dumar baa xeestay dee waxa hahay waa waxa hadhay waa ka dhale iyo irmaaneeye habeenayna xaafadaay wada fadhiyaan dee dumara waxaa idin sheegay ragga keligii laynima siin odaygaaga keligaa laguma maxay laguma qoondayn waxa weeya waa inaad qaybiso oo lagula qaytamo waxna labada fadhi waa hablo innaga weeyaan oo kale islaam kastayba odaygaaga waa inaad u hanayso ood siiso laba dumaro oo kale adiga maxay adiga kuu sadexeeya oo lagula guursado ha waa xaq weeyaan waxa weya inaad isku naxariisada ilahay jecel ilahay wuxu uhi man laa yarxamu nnaasa laa yarxamu allah qofka ummadda u dhexeena uma naxariisto ilaahay waa inaan isku naxariisano waa inaan isku toogayno waa inaan hablaha reeraha fadhiya ee maalinka maanta calafdoonka waa inaan u balaasayno oo iyaguna ay helaan kaalintoodii waxaan idiin sheegayaa marka waxa weeyaan islaan kastayba waa inaad fikirto oo istiraado maanta adigu halkaa kaalinta haddaad joogi lahayd waa halkii aad u baahnayd markaa adigoo adigu naftaada kasoo qaadaysa adba u baahida u hayso ciidna baahi u haysaayo waa in laisku toogeeyo waxaan nii sheegayaa sheergareeya eh, maay ii saara maay maxaa la wixii la saaraya saara waa inaad dhamaystitiin ha saa baan idin leehay dhammaantiin haddii da doolad leedihiin ada diyaar baan leeyahay waan idin jawaabaya ma waxaan ka gabanaya ma waxaan ka noqonaya maa waa waxaan dhameeyey oon ugu talagalay inaan maanta ibliis xaawalay u sheego sidaa baan idin leehay ah, isku soo noqod wanaagsan asalaamu calaykum waaku waree madhegeysa waryaa ajadaydi ma dhegeysati waryaa waryaa waxbay dhigtay waxbay isqabeen maageysa waryaa ururkan maanta ay isugu yeeday waa liidan dumarkii adduunka oo dhan wey horteeda qofka iska guursaday inaad moodi macalalaaan uma guursan waa liidana xawla xawal waxay ka dhigan tahay xawale oo dhan way isla og yihiin waxaanay ku dhawaaqday qiimaha wax ka soo go'ay waxaawalaydii waxay ka dhigatay way shirisay way ka dhaabicisay dibata jaban lagu sheegaysaa marka dambe danteennina wey maantanigooshajeebatay wuxuu ilahay baa noo diray ilahay bay noo diray aniga tani yadaa yadii ku dhawaaqday waa la qabaaye waa fasaxanayo anu sabta hore war guurso wasaa weeyaan oo dadka u sheeg ha u sheeg kolley waxay hayaan waxay hayaan way wada daawadeen war hala guursado war hala guursado hala guursado horta waa hadlay waa run de wax kale mana ku hadlo laakiin anigu anigu inaan ku jirin baan is sheegaa ah, uh, uh, ma maxaan da kuma ah. jirin laakiin ma odhan karo oo ma odhan karo waxa weeye anigaa maxay hayda wixii balaaleeyeyba oo soo saaray sheekada ama aan soo dhigay meesha kuma jiro ma odhan karaa ma odhan he wale anaa loo istoogtay ila waxaa la yidhi hidaayadu midida lagu qadan weya ku faqataaba le anaa iska soo faqday soo faqday soo faqday wale may may naama waxaa ma daawaday ma daawada waxaa maxay facebook iyo waxaa ma galee haddaan dee loo sheegiyo dadka u warray yaahayo afkay ana maqashiin rabbigayo mas-uuliga istoogtay ma may may may may may waan istoogtay lakin doqon baa ila gursaa ma doqon baa no dumarkiina ma isku dire ya walle waayo ma xidhne iska furadhaaba soo Avere, avere, avere, avere. Ah. Ceria, so so, ceria. Ceria di vedi, di vedi, preso ceri. Preso. Ceri. Horta yaad, waad iska goysay. Waad iska goysay oo dumarkii xawlay. Waa waa yaa tahay. Ya? Waa yaa tahay. Waa kuwa rabti, waa kuwa rabti. Hadi wada. Wixii aad. Ana saawda rabta. Okay. Horta horta ku warantay hee maxay tahay yatali anaa ku waran wa ayadee horta ku waran wa ayaa ii hadalka ku dhigo hadal gelinaysa aduu miyaa la ifsoon kaliya oo dhan alla guursada miyaa oo dhan ciddaa guursan laha weeyo waa kaana shaqeeyeen aniga aniga adiga maan ku sheegay adiga guursan maan kaana oo rag oo dhan baad kaana no no adiga kuma jirtid waayo kuma jirta war ragna yaa ma jirtid adiga ma أظن بيرنون ما ولد أنا كم شيء أنا يا تيس جنب شيء